ya ini ndeitwa lucas munyika ndiri chairperson wemaretranges ekusouthern division ezupco takaretrangewa muna juni 2010 dambudziko redu ratiisa pano nderekuti tiri kunetsana nemanagemendi yezupco nekuda kwemibhadharo yedu inosanganisira mapakeji mapensions maaccumulation of salaries maindrest nemapassis matraveling passis zvinhu zvese izvi zvinhu zvakawiriranwa kuretrainment board asi zvawiriranwa kuretrainment board tafambidzana nekambani nzvimbo dzakawanda tichipinzana kumakotsi nekumakotsi kusvikira taendesana as far as kusupreme court asenzera zvopo 24 years ndakaritrechwa gore ra2010 kusvika pari zvino hapana chati tawana management haisi kutitarisa e, tirakatobata mabhachi edu aya hatina kwatinoenda tichandebebe musebenzi wozuko for 33 years ing inspector watiretrenchwa ngo2010 july 30 2010 up to now azange mbhadhari mari zama lokhu ngizwisa ubuhlungu kakhulu kuntshengisela ukuthi mina ngiyidividenti ngokuthi ngihlale emathebelelindi abantu halali sibhadala imali zayo why thina singabhadali imali kuyini kona okwenzakalayo they are dividing the country why mina ngumbheni mpofu ngisebenze kuzuko for 36 years ngisenza i-abostary yamasithi amabhasi yikho kwafika isikhathi sika 2010 sa retrenchwa from there asikabhadalwa izimali irana isuse ma retrenches e southern division ndezvekuti kana kambani isina kutibhadhara madhimanzi edu sedhokumendi ratakavanyorera isu hatisi kuzobva pano mangwana friday vana vedu vachibva kuzvikoro vari kuuya pano nevakadzi vedu pano wekendi yese tinenge tiri pano kusvikira vatibhadhara mari yedu yese